Holy, birthday chaos. Да. Вот, смотрите, ребят, у нас... Вы вчера посмотрели все эти четыре режима, так сказать. И теперь у нас, смотрите, вот такие два. Это спиди и слоуи. Спиди это быстрый режим, а слоу это медленный. Давайте медленный. Испытаем. Welcome to my concrete. Бежим. Вы быстрее. заметил даже. Мне сложно. Только еще раз bisogna un'espressione Welcome to Bowling Basics in Halloween. О, ЧЗХ? ЧЗХ? Что, что, ребята, я не ожидал. Welcome to Welcome to Baldi's Basics and Halloween Clone Birthday Chaos. Давайте давайте чуть стандартный режим поиграем. Welcome to my Halloween. I'm with my friend. need to You need to Two, no, two, no, no, no, you are doing fantastic. Lucia? Скоро все полетаем. Это чудненько было. два балды. Кого этот вот дьявол? Я не знаю, где он. Меня тоже может поймать. Uh-oh. гэдэг юм шиг дөө. Тийм. Ладно. Ну все, ребят, походу тут все посмотрели. Enjoy. Видите. Что они живут. Да еще. Ну, как видите. Enjoy! Welcome to my my You need to clap. This is <clears throat> Почему все посмотрел, что взяла, нажал на колокольчик, я Соник, всем пока.